Mi sgwennodd ni, mi sgwennodd ni uh, o ran Senedd Cymdeithas i'r Iaith, llythyr i, i Carwyn Jones, A oherwydd oedd Carwyn Jones ar y pryd yna newydd gynnal cynhadledd fawr i ateb o uh, i ar, argyfwng oedd yr iaith yn ei wynebu. Ac oeddwn ni'n pryderu na fydd yna ddim bydd yn dod o'r gynhadledd yma, felly dyma ni'n awgrymu bod o'n cymryd y chwe mis, da ni'n mynd ddyn nhw rwan, uh, i weithredu chwe pheth a bod y chwe peth yna um, allan o'r holl bethau da ni wedi argymell yn y manifesto byw, yn cama cynta, yn ffordd iddo fo, rhoi cyfle iddo fo dangos arweiniad um, o ran yr iaith Gymraeg fel bod ni yn gweld yr iaith yn tyfu. A heina sydd wedi cloi ar y ffens yn fan hyn, oherwydd mae'r chwe mis yn brysur dod i ben, erbyn i ni cyrraedd chwefror y cyntaf, bydd o'n hell dros flwyddyn ers i ganlyniadau'r cyfrifiad o'r allan. Mae yna chwe mis ers i Carwyn Jones cynnal ymgynghoriad i hun a'i drafodaeth i hun ynglyn â canlyniadau'r cyfrifiad, faint o'r pethau yma bydd yn cael ei gyflawni? Dyna di'r cwestiwn heddiw yma. Felly, jyst i egluro felly, be da ni'n galw uh, am, amdano fo felly, um, a, a diolch yn fawr i Miri Colad am rhoi nhw ar ffurf metal i ni gloi nhw yn fan hyn. Um, a mae'r siaradwyr, da ni'n mynd i clywed gynnyn nhw uh, nesaf, yn mynd i enghreifftio dwi gwir, pam fod rhai o'r polisi yma yn allweddol bwysig addysg Gymraeg i bawb. Mae angen datgan rŵan bod yr iaith Gymraeg yn hawl ac yn berchen i bawb yng Nghymru, a felly dylai pob plentyn cael yr addysg, nid i addysg ail iaith, ond i addysg Gymraeg. Yn ail, tecwch ariannol i'r Gymraeg. Da ni'n ni gofyn am, am gwariant arbennig, da ni'n gofyn am becwch. Da ni'n gofyn i'r Llywodraeth dadansoddi pa effaith mae'r gwariant maen nhw'n neud rwan yn gael ar yr iaith, achos mae'n sawl maes, mae o'n niweidiol. A'r unig maes da ni'n gwybod maen nhw'n gwario ar y Gymraeg, maen nhw wedi mynd yn gwbl groes i unrhyw decwch, maen nhw wedi torri torri gwariant ar y Gymraeg, torri um, cyrsiau Cymraeg i oedolion a pethau holl bwysig yn y maes yna. Trydydd peth, gweinyddu'n fewnol yn Gymraeg. A mae hwn yn neges heddiw yma, nid jyst i Lywodraeth Cymru, ond i Cyngor Ceredigion yn arbennig, achos mae yna gyfle, mae yna cyfle fan yna, lle ni ddim i golli. A rydych chydig ardaloedd um, lle mae'r Gymraeg yn gry lle da ni heb weld diriwiad dros y deg mlynedd dwysa, ydy'r ardaloedd hynny, lle mae pobl yn teisio, uh, teisio i weisio i Cyngor Gwynedd, un o'r chydig awdurdoda yng Nghymru sydd yn gweinyddu yn Gymraeg. Mae angen i Carwyn Jones dangos arweiniad trwy sicrhau bod adranna o Llywodraeth Cymru yn dilyn yr enghraifft yna yn gweithio yn Gymraeg, nid gweithio yn Saesneg a wedyn cyfieithu os da ni'n gofyn yn neis. Nice. Dyna mae gweinyddiaeth fewnol yn feddwl. Safona iaith. Heina ydy'r cyfle i sicrhau bod gennym ni hawl i bethau sylfaenol fel a hamdden yn Gymraeg fel gallu gweithio yn Gymraeg heb cyflogwyr ymyryd a stopio pobl wneud hynny. Yr hawl i ofal iechyd yn Gymraeg pam da ni angen o fwyaf. Mae angen safonau iaith cry, a da ni'n dal i fyny hynny. Dyn nhw dal heb gyhoeddi'r safonau iaith e, drafft, felly. Um, trefn gynllunio. Um, mi oeddwn ni'n cyfarfod efo Carl Sargent wythnos yma i drafod hyn, a mae'n edrych yn, yn, yn, yn bryderus iawn, mae'n edrych na fydd y bil cynllunio yn un digon cry. Da ni wedi gweld yn barod efo tan ugain bod nhw ddim digon parod i roi ystyriaeth go iawn uh, i'r Gymraeg, bod nhw'n rhyb parod i rhoi fewn i ddatblygwyr um, sydd yn adeiladu stada anaddas. A'r pwynt ola felly, um, un, ella dipyn bach anoddach i dall, ond mae o'n greiddiol i bob dim, deud y gwir. Datblygu cynaladwy, be mae hynny'n feddwl yng Nghymru ond i bai bod ni yn cynnal yr hyn sydd yn unigryw yma yng Nghymru yr iaith Gymraeg. A mae yna gyfle i Carwyn Jones wneud hynny o fewn um, y bil datblygu cynaladwy neu cenedlaethau'r dyfodol sy'n dod allan. Dyna di'r chwe peth da ni wedi gofyn. Gwbl resymol, gwbl clir, Y cwestiwn rwan ydy a wneith Llywodraeth Cymru gweithredu y pwyntiau yma. A dyna pan mwn i yma heddiw yma i mynnu bod nhw yn wneud hynny. Ar hyn o bryd, yn y meisydd yna, mae'r ma Llywodraeth yn yn gloeni allan o'r Gymraeg. A wna nhw datod y clwyon, a wna nhw uh, rhoi y polisi yma ar waith. Felly, um, gai ofyn, uh, cyn i'r siaradwr cyntaf dod, dod ymlaen, gai ofyn i'r pobl sydd wedi cytuno i rhoi enghraifft i ddod uh, i'r gazebo uh, yn fan hyn, fel bod ni yn barod um, i gario ymlaen uh, e-, efo rali yn ei drefn. Ga'i ofyn i bawb hefyd meddwl, um, os da chi heb wneud hynny'n barod felly, am eich bywyd chi eich hun a lle da chi'n gweld rhwystra, lle da chi wedi methu cael gofal yn Gymraeg, neu lle da chi wedi methu um, cael swyddi a oherwydd bod na ddim gweinyddiaeth Gymraeg. Be bynnag di'ch enghraifft chi, um, mae yna clwyon ar gael yn fan hyn am gyfraniad bach, cwbl sydd eisiau wneud, nôl clo, sgwynnu'ch enghraifft ar ar darn o bapur fel hyn, um, a wedyn mi fydd yna gyfle ar ddiwedd y rali felly i osod y chyngreifftiau ar y ffens fan hyn fel bod Llywodraeth Cymru yn ei gweld nhw. Felly gofyn i bawb um, wneud hynny felly. Yn barod, uh, os ydych chi'n eisiau trafod yn ymgyrchol ni yn ymhellach neu gyfrannu mewn unrhyw ffordd, uh, dewch i siarad efo ni felly. Um, diolch yn fawr yn arbennig i bawb sydd wedi siarad wedi rhoi enghreifftiau clir heddiw sydd yn dangos yr angen am y polisiau hyn. Uh, felly, dyn ni uh, orffen uh, y rali. Um, a diolch yn fawr i bawb sydd wedi gosod clo hefyd. Hari Hari